Pido tal vez o que non podes darme, o que tal vez ninguén pode darme, iso pido. Mas se teño necesidade dese alimento, pouco consolo é para a miña fame que tal grao non se dé nas estepas desta terra. Pédelle a quen me puxo neste mundo o pan que debeu porme debaixo do brazo cando nasín unha lisón de xeografía económica non é fariña para o corazón.